знаємо, коли коли відкрилася свобода, коли стала свобода, коли ми мали дістали можливість прочитати, хто такі культури, хто такі музеки, ми знаємо, що це кращі сини української нації, які все життя служили ідеї незалежності України і робили все, що тільки могли для того, щоб Україну звільнити від московського колоніального ярма. Як міняє читати те, що написано ворогами про нас. І читали більше того, що написали сини України про Україну. Бо коли ми учимося із чужих книжок, ми беремо їхні поняття. те саме. Підручники залишилися ті самі. Якісь теоретичні, розумієте, розробки також залишилися ті самі. Тому дуже тяжко було і дуже повільно змінювалася свідомість української нації. Дуже повільно. Я, знаєте, купив десь у Бо люди, які написали, вони ну, вони не відійшли від старого, вони хочуть віруватися із нього, але ж у них багаж але й не жовто-блакитним, щось проміжне. Ну, ви знаєте, що для того, щоб закінчити середню освіту, треба 10 чи 11 років. Ви знаєте, для того, щоб закінчити вищу освіту, треба 5 років. Чому ця людина не тоталітарна система. А вона з нас зробила рабів. Рабів у натуральному вигляді рабів. Що це означає? А це означає, що люди, знаєте, відбили у людей ініціативність і привчили слухатися влади. Привчили слухатися влади. Е, я тут чотири. У кожній із цих книжок приблизно 30 постатей. Це, знаєте, якщо є таке поняття золота людина, так от мені пощастило уходського разу зустрічати хлопців, яких можна назвати золотими синами України. Вони вміли добре тримати зброю в руках, але вони не спроможні були написати про себе. І я, знаєте, поклав собі обов'язок написати про них було б величезним гріхом нації, щоб вона не знала тих імен і тих хлопців, які так щиро боролися за незалежну Україну і померли за неї, або зазнали отих 25-літніх е, термінів ув'язнення. Отже ж, у кожній книжці приблизно 30 постатей. Їхні біографії, так сказати, їхні події, їхня діяльність це все дуже цікаве. І я думаю, що з величезним інтересом кожен може це прочитати. Схематично кожна із цих п'ятьох томів цієї книжки має приблизно таку значить, структуру. Е, у концтаборах фольф'язні жили і ділилися за національною ознакою. Отже, українська громада, знаєте, там вірменська, литовська громада, єврейська громада, громадами. Отже, життя у е, життя української громади. Перше така ніби тема. Далі. Українська громада і адміністрація місць ув'язнення. Чи концтабору, чи тюрми. Далі українська громада і наші союзники. Литовці, естонці, латвійці, грузини, вірмяни, ну і так далі. Наші союзники. І четверта річ це, знаєте, так би мовити, ну, в концтаборах була ж інтелігенція і розумні люди. що наше завдання, в чому полягає наше завдання для того, щоб визволити Україну і зробити її незалежною державою. Ось такі речі. Ось такі речі. Називається від відхлада українців. Від хохлада українців. Ну ми вже 20 от, Ганч, от, з яким ми вийшли із колоніального ярма. Так от, що це є і як це подолати? От Це важливо, знаєте, ну, для того, щоб лікувати хворобу, то треба встановити діагноз. От про ці міркування, і тут я їх виклав у цій книжці. Цій книжці. Ну, я все це розсилаю зараз на фронт, бо то, можна сказати, захоявна книжка, м'які політурки можна загнути в торбу, в сумку, рамець, захляв заховати і так далі. Я даю воно ну, і тут читаю з великим, знаєте, з великим ніби захопленням. Ось такі речі. na vaših інформаційний простір сколотнула така новина сенсаційна, і вона стосується мого рідного міста. Едуард Волинський, е, наш мер, звернувся офіційно до президента України з проханням перейменувати Україну в Україна Русь через дефіс. Ось до цього можна по-різному ставитися. Е, ну, Дехто може вважати цю ідею абсурдною, дехто ні. Але мене найбільше здивувало інше. Е, те, що в соціальних мережах коментарі були ну, дещо шокуючі. Десь половина, напевне, е, всіх користувачів е, писали щось на кшталт е, слів ну, Москаль, ми Україна, ми не Русь. І я так задався питанням, ну, виходить, що наше населення, наші громадяни, тим паче патріоти українські, вони піддаються на пропаганду цього ось героя пісень на українських стадіонах. так? І вони все ж таки залежать від російської пропаганди. І питання у мене до Левка Йосиповича, як ми можемо на державному рівні з цією пропагандою боротися, як нам берегти нашу національну пам'ять е, і як нам будувати свою політику національну стосовно таких питань, проблемних нашої історії, як е, Друга світова війна, ну і інші. Дякую. Ну, фактично я бачу вашому.